там, да? Ну, Вы все тоже вот это. Thank you. Gracias. платить за прокат. Да, там все працює. За таку взаємодію, яка відбувається, це дійсно п'ята частина е, допомоги, яка надається від французьких надзвичайно необхідному обладнанні, яке потребують наші рятувальники, що прискорить темпи надання допомоги та убезпечить роботу наших рятувальників. І дійсно підтримка та наша взаємодія розпочалася з перших днів війни. Тому я дякую е, французькому народу, французькому уряду та пану послу за таку тісну і теплу взаємодію. Це фотокнига. Це фотокнига зроблена зроблена рятувальниками та фотографами, які працюють. Е, Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Це люди,